Радуйся солнцу и миру, мой друг, Радуйся жизни и людям вокруг, Радуйся далям, что тянут маня, И человеку, что любит тебя. Радуйся закату, восходу и зари, и мир свою подари Радуйся минувшим, грядущим годам Хлебу насущному с трудом пополам Радуйся братству народов земли И дружбы той верность навек сохрани Радуйся встречам цветущей весне Жаркому лету Клянься другу, что верность храня В минуту нелегкую рядом всегда Радуйся, друг мой, и в радости той Не оскудеет душа добротой Радость, улыбку дарит лишь тот Кто с добротою в сердце живет Злым и жестоким знать не дано является это?